Непростая ситуация у нас в ОДКБ. Мы об этом неоднократно говорили, что общество внутри наших стран пытается раскачивать как раз по периметру Российской Федерации. Что касается периметра, сначала полыхнула Украина. В 2020 году пытались разрушить Беларусь. Мы через это прошли белорусы. В январе этого года Казахстан. Хорошо, что там руководство Казахстана справилось с этим конфликтом. Конфликт Армения-Азербайджан. Я повторю, что сказал на ночной сессии СКБ 28 октября. Мы хотим, чтобы конфликт между двумя соседними дружественными нам государствами был урегулирован мирным путем. Думаю, выражу мнение всех. Мы не в стороне. Мы не так, как сказал здесь Никол, бывает, что ДКБ не удержала Азербайджан от агрессии. Не наше дело кого-то удерживать. Но по факту мы должны реагировать. Так мы готовы реагировать. Мы готовы. И миссию сегодня в наших интересах в армяно-азербайджанском конфликте выражает полностью Россия. С этим согласился и Азербайджан, и Ереван. Давайте в этом направлении двигаться. Давайте договоримся, давайте все сделаем, чтобы не, не гибли там люди. Это будет с удовольствием воспринято в армянском и азербайджанском обществе. Да, Николай Иванович, есть нюансы, и серьезные, может быть. Но мы можем этот конфликт, который может разгореться опять, в корне урегулировать сейчас. При желании, прежде всего, руководства Армении, ну и, естественно, Азербайджана. Кстати, я буду об этом говорить, это один из приоритетов белорусского председательства. Мы должны закрывать на это глаза. Сможем мы решить эту проблему или нет, но это должно быть центром внимания ОДКБ. Но надо понимать, что конфликт между двумя соседними и близкими, дружественными государствами. Только в этом причина, а не потому, что мы хотим э, угодить одной стороне в ущерб другой. Армяне нам не чужие люди, и мы хотим их поддержать, но в этом плане должно быть движение прежде всего Армении. Но ну, я в этой связи не понимаю, может быть, кто-то объяснит, зачем здесь, в этом конфликте, кроме России еще, которая вовлечена в посредничество, зачем здесь Евросоюз и ОБСЕ? Чтобы далее вбивать кол в отношения между нами, между союзниками. Так ведь было всегда. В истории всегда было так. Но мы это знаем. Знаем, к чему приводит такого рода посредничество просто будет как минимум заморожен этот конфликт опять на долгие годы. Им не нужны стабильность и мир в нашем регионе, а нужна управляемая ими разруха. Конфликтная ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана из той же оперы нас сталкивают лбами. И вот наша задача тут. Нам надо помочь в этот путь пройти. Не надо этих драк потому что в этот костер будут поленья все время и головешки подбрасывать. Это нам не нужно.